эмирбек үй жыйнап атып сен мага армияда жазган катыңды таап алып атпаймынбы <coughs> салам кат салам алтыным мен жакында кызмат бүтүп айылга барам ошондо экөөбүз дайым жолугуп жүрчү жерден жолугабыз сен муну каяктан таптың шкафтан жинап Эй! мен армияға барған емеспін ба десең жоқ жаңағы сіңлімдің аттары орнығы барып орнына Ол қатырмайын. Эй!